Sila tuan. Action. Sila tuan. Action. Hei, dapat ke? Dua, tiga. Tangan terus buat penumbuk. Sila dah. Sila tuan. Action. ke kau datang? Aku. Okay, ready, 3, 2, 1. Action. Kau ni, kau ni. Boleh terus buat ni? Sabar ya. Sakit pula. Okay, ready. 3, 2, 1. Action. Ada. Aku baru nak kerajaan untuk. Jadi 3, 2, Action. Ah. Action. Cut again. Cut dulu. Kita kena kiamat. Amar. Kita kiamat. kaki Amar. Sorry, Mak. Okay, dia. Ready. Ready, three, three, one, action. Ni sampai terajang tau. Ah. Sampai jatuh itu. Okay, ready. Boleh sikit. Return action. Ya, kena loncat aku dulu. Baik. Okey ya, sabar ya. Okay, ready. Return action. Cắt, sabar. Return action. Babi. Satu, dua, tiga, action. Eh, Gaya tadi. Jangan pandai game dulu tau. Okay, ready. 3, 2, 1, action. Wah. Terus belah ke sana. Okay, ngam. Baik. Okay, ready. 3, 2, 1 Action Cut, cut, cut Okay, okay, okay Jump, jump Jump kejap, jump kejap Okay, ready 3, 2, 1 Action Cut kan? Weh, diam Diam kejap, diam kejap Ready 3, 2, Action Bangang dua dia <laughs> pandang adin nak terus pandang adin kan? Ah. Tak, kau terjun yang kau duduk tu, lepas tu kau pusing belakang. Ha. Okay, ready, 3, 2, 1. Action. Wah. Jangan pandang kamera.